Salt ninety five point nine FM. Sane sɛ nti, wɔte nɛɛseni ba mpɛtɛ sindrɔm ba Ih, baabi a ne deɛ ahwiri agu na wadeɛ deɛ fa ɛyɛ yi nwoma ho bɛn. Aha, wɔte okay. nɛɛseni anaa tikyani wɔ mpakuani wowie no akɔ wɔ fufu twɛn fufuo twɛn no atete adi sɛ firi buom ɛna baeɛ. wate ɛsɛ du nɛɛse ne ba mpɛtikyɛ nhwehwɛmu a wayɛ ne sɛ ne titiri nɛɛsefoɔ mmaa ɛne atikyafoɔ mmaa ɔmo mpɛ ɔmo mpɛ akuafoɔ a wadeɛ obi a obi a ɔnhyɛ da nkɔ sukuu nkɔ kan na mmeranteɛ bi no nso akɔ sukuu abobɔ digiri gye ebinom gye mi yɛ mpɛ ma ɛdi dwa mhm. nanso ma ayere so nkɔ dwom sɛ wɔkɔ kasa yi Abaduaba ho na akɔtɔ adeaba. Dabi wo se wo se wɔn kɔ wo fufu wɔn yɛ dɛ. Wo fufu atwa ɛ. Wo mpɛ kuani. Na nti wo mpɛ kuani nti ama wɔn fufu ni. Na wo kɔ akɔtɔ na bae efiri hen. Efiri afom. Mo nyɛ digiri digiri sɛm no. Mm. Na akuafoɔ mɛɛmɛ ni bi nso hɔ. Wɔn nso yɛ hard working kama. Adɛn? Ebi nso ho ɔfɛ kama. Wɔn kuani a wakɔ pɛnsen da. Dabi dabi ɔn deɛ twɛ mu. Wɔn kuani a wakɔ ɛɛ eh, strike da. Wɔn kuani a ne ne sɛ dɛ deɛ akam. Wɔn kuya yɛreta wɔm. Na deɛ mo nyam ho akrakye sɛm. Abɛɛ adwuma nkɔ yi a ɛna mbɛte mo figa. Wate? Wate? Woka sɛ wopɛ tikyani, wodɔ Awurade a sɛ wode Awurade suo bɛyɛ me drɔsom. Oh! I tell you, I'm telling you, mompɛ akuafo a, wate, mompɛ fitani. Ɛnso woka sɛ yɛ a, ɛna wafrɛ mechanic sɛ, yɛ kansɛn, engineer. Sɛ wɔma mmɛyɔ wo nso so mpɛ fitani. Wobɛfa taxi driver no a waa no wompɛ no ɛsɛ du. Yɛn asa bi o. Yɛmfa adesua nyina gyina berɛ biara no. Mm. Wonim ne anim ɔdɔ die. Ade obi akɔbɔ ɔkutia wɔ baabi anaa? Ababaa bi na ɛkyɛ hyɛhyɛ ho gua banteɛ bi so. Ɛna ɛyɛ machine. Ade ɛwɔ se sɛn? Hoo! Ei, na wonka hwɛ wo so wobɔ tutuo. Kasoa ba, aberanteɛ no ahwɛ no ahwɛ no a, ɔwie sukuu ayi. Ah, aha yi a. Dabi, ɔmpɛ ne nyinaa, wɔsan di ne sika. Wɔhwɛ no awie. Ɛna ɔdii sika no wie na afei de ɔse ɔnyɛ krakye ne nti ɔmpɛ no. Mempɛ hwɛ ni, aboa funu. Wɔte bɔta me dɔ, wɔte ntoosi hwɛ. Wɔte wɔte dɛ. Wɔta me dɔ, wɔhwɛ no sukuu ayi aha yi. Wɔta wo dɔ anaa me me dɔ. Ɛyi, Ayi ya mu kɔ ayi kurukuru wa sa kɔ ani tiri ho apai. Oro sa fo wa te ahin. Ah, watermelon asem na. Eh. Ote. Ote watermelon. Ote ntosi. Wo wo di akwani abanyi na uhu. Wa hwa mu awie. Sa pa krachi ni. Mianka me kwa ko bodu ya kunwa. Wate. Yeah. Over entufo against eh, but entufo nso se ma na eye sa no nso se no nso nye papa. Wahu? In as much as yɛtu fo sɛ ma obi amfa aduabɔsɛm nhyɛ ne tirim no, ɛma yɛse. Wode ne kɔ kɔɔto nkosi hu. Dabi na sɛ wei deɛ yɛmfa nkɔ kɔɔto. Na wei deɛ adɛ sɛ monya agreement bia. Enti ne gyina wɔ he? Ɛnyɛ edwa na wakɔdi na wabɔ ka ɛneɛ sɛ no deɛ obi ani hwee. Wakɔ akɔhwɛm sika. Ɛwɔ he? Bia bɛkɔ biaa. sɛ mehwɛ me sika kodi. Dabi na adɛn nti na wɔbaa Wate. korɔ no wɔnnɔ no na ne sika deɛ wɔregye di. Wodɔ sika no, ɛna meka no, ɛma aba binom yɛ nnipa bɔnfoɔ. Wate, ɛsɛ due, Wɔfei. yɛntu ma baa ne fo, wowɔ akua ni ana, wo kra hyɛ anaa prɛma no, ɛnsɛ yɛ o. Dabi. Wate, O wa fitani a. na wodrɔ so, ɔhom sɛ ɔmo deɛ yi bɛkekam. Na de wɔbɛfie a wɔde grease ba. na ɛno ada na mekɔhwɛ ana ɔbɛfrɛ ɔde datu ayɛ ɔba ɛyɛ na binom nso buru wɔn ho dodo ɛsɛ du na ɛno ada mhm. na mekɔ akɔtɔ aduane na mehwɛ abanteɛ bi na mɔte kyɛni anaasɛ ɔyɛ adwuma a ɛyɛ ayɛ asabea mm. na mekorɔ yɛ sɛ du akɔɛtɔ mu tuo mu tuo ɛɛ sidi mmiɛnsa akra si bɛtɔ nam wɔbɛtɔ nam nam sidi mmienu ɔtɔɔ mu to mi three cities no ɛna ɔtɔɔ nam two cities ɛna asɛ yɛ. na fi sɛ nea ɛbɛgyina hɔ na wagye mu ɛ bɛn fufuo ɛyɛ sidi num fufuo fa na ɔkyerɛkyerɛ apɔnkye no oyi nam kum bɛɛ mmiɛnsa gu so wɔsɛ nam na yɛ sidi dunum ɛka aduane ho ɛsɛn nyɛ eh, twenty cities. ti ne mpira no na ɔbɔ akɔ ho abɔ akɔ ho ɛsɛn sɛ fifty waa na driver ni nso abɛgyina aduane na no ɛɛ hɔ na akua ni ɔse maame me pɛ ntam ne akuafo akɔ ɛɛ taadeɛ so ɛkɔ mbɔɔdi mu na ɔno nso tɔ na wɔakyekyere ne boa wɔakyekyere kyekyere mu tuo ne ayi wɔakyekyere mu abanku wɔka bɔɔsɔ na ɛkɔ mmiɛ mpem bɛɛ ahɛnan Fufate Ghana. Ɛɛ eh, wɔde kɔ fam. That's right. Wahu. Yɛ akuafoɔ yɛ yi sika yɛ nsuro o. Saa. Yɛhwɛ mmaa sɛ. Mo yɛ dɛ. Yɛhwɛ mmaa. Akuafoɔ. I'm telling you. Eti wo tu fo sɛ amanfoɔ nware akuafoɔ. Ɛɛ kra ɛ mo akra kye sɛm ne ma ba asɛm no mo nto ngu. Wonya deɛ ne ho dwo a love him. Kapenta ni kura ɛne man bi man. Na afei, wɔahwɛ ɛdan yɛte mu. Wɔn mu ɛbɛyɛ ɔyɛ akapentafo o. Ah, yɛfrɛ no yaw kapenta ɔyɛ ade papapapa n'ani so adeɛ fɛ ɛde afemfa ɔno ana san yɛ table. Eh, wɔahwɛhwɛ wagye sika bɛɛ sɛ ɔpepepepepe baako koro. Mm, wakɔdi ne fɛ. Wokunu no adeɛ na wohia a wɔmpɛ mo. Ɛne ɔde bɛma wɔn de. Na ɛɛ mo mo a yɛ mo ho yɛ paa krakyefoɔ a ama krakyefoɔ a ɛɛbɔ tuutuu fa mo akyi teetee mo. Wɔn bɛ teetee mo saa. Asa akrakyefoɔ no bɔ tuutuu wɔn. Wɔn pɛ maa dodo ebinom. Asa. Ebinom teete adɔkotafoɔ ebinom teetee yɛ yerenom. Anɛɛsefoɔ mɛɛma ɛteetee yɛ yerenom. Atikyafoɔ mɛɛma woka ho ana? Wo tikyani ma bɔ odin. Meyɛ radio adwuma. Wei deɛ kɔ no tum na me mmɔ ndin. Ɛne ɛbɔ din. Wate. Bɔ din. Apolisifoɔ ɛtetee yɛ binom tete wɔn mo yerenom saa. Ɛsɛ station master se bra bɛti asɛm. Hwan ya? Station master. Polisi ni no. Ah. Ɛne mene wɔ twa ka bɛn. Mene ne ni asɛm bia. Ɔsɛ ɔno wɔ nkɔmmɔ. Ɔtetee ne yere deɛ ɔka ho. ɔnteetee ne nsa. Ɛhɛn, ɛnneɛ Ɔno- wɔnka ho. ɔno deɛ ɔnyɛ saa Ɛhɛn, memmɔɔ ne din Mm. wɔnka ho ɛsɛ du wɔba ɛmabaa yi monya akrakyesɛm o oo ɛyɛ saa wɔmmɛtete m oo nkanka ne ɛyɛ posifoɔ binom transfer ɛyi ne kɔ a wɔbɛwo wɔ hɔ Eyi no kwa ha bɛwɔ hɔ. Na sɛdeɛ driverfoɔ no sɛ saa na wɔn susuban teɛ. Adrɔbafoɔ no. Driverfoɔ bebree, nkuro a wɔn akokɔ so nyinaa, wɔn wɔ wɔn mma wɔ hɔ rɔfrɔf saa. Ɛnea wɔn wɔ akuafoɔ. Sɛ akuani deɛ ɔnkɔ transfer. Ebinom nso taa twe mpena paa. Wɔn ne apaafoɔ no. Okay yɛ anaa? So okuani bu dɔm a ababaa bi a yɛ anaa na ɔden. Ɛnea yɛ anaa ɔdɔ bum paa. Ɛnea bum talent nyɛ aboro. Me kura nyansani kura yɛ taa didi me na wɔn aka nkwasoɛfo yi. Wɔn yɛ ɔdɛ. Me yɛ na me dɔ maa dodo. Ah, saa. Ɛnka ne no. Mmerɛ bi a me dɔ bankye. Me fi Lagos baeɛ. Mhm. Akrabo ha. Me kɔ dua bankye. Me tu ne nyinaa hyɛ maa. Ɛnde ne deɛ ne awo. Ase adu. Waba. Na metu bankye kɔm aban. Enti akuafoɔ yɛbu dɔ a no ɔden o. Yɛnyɛ dɔkua. Ti abɛsrɛ ma baa no. Momfa mo ani mmu o. Sɛ sɛbio wo fa kua ni a ɔɔ kwase aba a. Anaa wagyi mi. Yɛ neɛ wɔ dɔ. Bɛɛma deɛ hia ne sɛ ɔbɛhwɛ woɔ. No abu dɔ ama woɔ. I'm telling you. Ase adu. Waba. Wo mu nyɛ akrakye sɛm no. Ok! Wo ne me wɔfa yɛ adwen anaa wo ne no nyɛ adwen? Bɛɛma bi a yɛ ɔbaa. Fa wo message no kɔto.